Eh, unapoisikia sauti hii basi ujue nimerudi tena tena na tena kwa ajili ya kukupa wewe burudani ya mpira. Burudani hii ya mpira huwezi ukaipata sehemu yoyote zaidi ya hapa hapa Swix Online YouTube. <laughs> Leo tunaenda kuzitazama goli tano za Kokoboko. Eh, em sema tena, haujasikia vizuri, sema Kokoboko. Leo tunaenda kuzitazama goli tano za John boko <laughs> goli ambazo zilizofungwa kimataifa na mataifa. Kitu cha msingi niwe kubonyeza neno subscribe na kubonyeza kialama cha kengele kitakachotokea hapo. Facebook unaweza ukatupata kama Swix Online, pia YouTube tunapatikana kama Swix Online, pamoja na Instagram tunapatikana kama Swix Online <laughs> unaandika tu pale Swix Online, basi unatupata kinyamwezi kama hivyo. Basi bila ya kupoteza muda zaidi, tuende tukatazama namba tano ya goli la John boko Hii ni namba tano. Mechi hii ilichezwa tarehe sita mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na ishirini dakika ya kumi sekunde ya ishirini na tisa John boko alipatia Simba, walikuwa wanacheza kati ya efu eh, John boko akipatia goli la kimaridadi zaidi. yamtazama alafu nitarudi tena, ni nafasi ya tano ndani, sabu la kumtafuta Boko kwenye box ile, Rafael Boko Boko kiboko, goli la Kinyamwenga alipatia Simba, walikuwa wanacheza kati ya EF. Ni tarehe sita mwezi wa tisa mwaka mbili. mechi hiyo ilichezwa dakika ya kumi. John Boko alipatia goli la kwanza Simba <laughs> Eh, basi bila kupoteza muda zaidi twende tukacheki nafasi ya nne. Hiyo ni nafasi ya tano, sasa tunaenda nafasi ya nne. Nafasi ya nne hii mechi ilichezwa tarehe moja mwezi wa tatu mwaka 2021 dakika ya 93 Eh, sekunde ya ishina saba goli la tatu alipatia John Boko Simba, walikuwa wanacheza kati ya JKT Shomi anautenga kwa Rali Bwalia ameupenyeza Boko johni Boko mtu mbaya, mtu mbaya <laughs> mi nampa asilimia mia, wewe nampa asilimia ngapi? Unaweza ukaniandikia hapo chini ya comment ya kwamba John Boko unamkubali kwa magoli hayo asilimia ngapi? Tumetazama nafasi ya tano mpaka nafasi ya nne, basi tunaluka tunaenda nafasi ya tatu. Hiyo nafasi ya nne ilichezwa kati ya Simba na JKT, ilikuwa ni tarehe moja mwezi wa tatu mwaka 2021 dakika ya tisini na tatu goli alipatia la tatu yani zimeenda tisini na tatu afu goli la tatu alipatia John Boko na hisi hapo umeitazama nafasi ya nne hiyo. Basi tunaenda nafasi ya tatu ilikuwa inachezwa tarehe moja mwezi wa kumi mwaka 2022 hii ni Simba kati ya Mwadui dakika ya 25 sekunde ya tano alipatia goli la kwanza John Boko, goli la kufungulia kabisa, ilikuwa ni kipindi cha kwanza hicho. Emtazama, hiyo ni nafasi ya tatu, alafu nitarudi tena. Luis Nixon kwa Klaus Boko hiyo ni nafasi ya tatu ya John Boko, ni goli la kinyamwenga. Amewafanya kitu mbaya mwadui <laughs> amewafanya kitu mbaya mwadui. Hiyo ilikopo ni mwaka elfu mbili na ishirini na ishirini <laughs> ni, ni, ni dakika ya ishirini na tano John Boko aliyofanya kitu mbaya mwadui <laughs> ilikopo ni tarehe 30 mwezi wa kumi. E bana eh, kipindi hiki nachokifanya huwezi ukakipata sehemu yoyote ile zaidi ya hapa hapa Swix Online. Kwa hiyo ni kitu cha msingi kubonyeza neno subscribe na kucomment pia, ili mi kunipa moyo ni kuandalie video kali nyingi za magoli za wachezaji wetu wa kutokea hapa hapa Tanzania. <laughs> Najua wewe ni mpenzi wa mpira. Kama mpenzi wa mpira, basi najua utoacha kubonyeza neno subscribe <laughs> maanake ukibonyeza neno subscribe unakuwa upitwi na habari za mipira habari za magoli magoli yaliyofungwa vizuri unakuwa upitwi hii ni Swix online <laughs> chaneli namba moja ya tanzania ya football basi tunaenda namba mbili ya goli la Boko. <laughs> Mara ya kwanza nilivyosema kwamba hizi ni goli tano za John Boko. Kwao tunaenda nafasi ya pili, hii ni Simba kati ya Coastal Union. E, dakika ya kumi na tatu sekunde ya kumi na mbili goli la kwanza alipatia John Boko. Em, tuende tukalitazame hili, John Boko aliwafungaje Coastal Union? Eh, aliwafungaje Coastal Union? Em, tazama alafu nitarudi tena. mlango akiwasisitiza vipi wakae, lazima uguswe na watu wawili ndipo uingie kambani na kuhesabika, ni goli Boko! ebana we, ebana we, huyo ni Johnny Boko. Sema Johnny Boko, Johnny Boko, Johnny Boko <laughs> amewafanya kitu mbaya Coastal Union. Umeliona hilo goli? Em, litazame tena, umeliona eh? umeliona lakini wewe <laughs> e, ni kitu cha msingi wewe kubonyeza neno subscribe. Hiyo ni Simba kati ya Coastal Union, dakika kumi na tatu Boko aliwafanya kitu mbaya e, alipatia goli la kwanza <laughs> huyu ni John Boko. <laughs> Basi tunaruka tunaenda nafasi ya kwanza. Hii nafasi ya kwanza ndio tunakopa tunafunga goli tano za John Boko ah, katika wiki hili. Ni wewe tu kuniandikia comment ya kwamba ni kuandalia goli gani tano za mchezaji gani kutokea hapa hapa Swix Online nikuletee. Kitu cha msingi usiache kubonyeza neno subscribe na kusisitiza tu au na kukumbusha kubonyeza neno subscribe. Tunaenda nafasi ya kwanza. Hii mechi ni ya Simba na Dodoma eh, imeshika e, nafasi ya kwanza ikiwa e, ni dakika ya nne sekunde ya ishirini alipatia John Boko goli la kwanza dakika ya nne sekunde ya ishirini. Em, tukamtazama tuka John Boko aliwafanya nini Dodoma. <laughs> Eh, hapa C'est J. Pascal Iwazi Town John Rafael Bongoko. Bao la kimaajabu, inakuwaje? Machoka yameona nini? mimi mwenyewe ile goli sijalitazama vizuri, em lirudiwe, tufanye lirudiwe, lirudiwe <laughs> em litazame tena <laughs> afu wache comment hapo chini. Simba look Seji Pascal wa alimimina Majala John Moko ah! wakati na kitaka kuondosha mpira ule, ama kweli bana badodoma bamefulia bao la pili kwa John Moko ah, ebana eh, eh. Johnny Boko amefanya kitu mbaya Dodoma eh, eh. Hilo ni goli, hilo ni goli. Kuna watu wanafunga magoli mpaka wewe mwenyewe unajiuliza kwamba hivi hili ni goli ama <laughs> eh bwana, ni goli kama upepo yani, eh bwana E, <laughs> ni vitu vizuri hivyo unavipata hapa Swix Online. Ni kitu cha msingi wewe kubonyeza neno subscribe, kitu kizuri uwezo ukakipata sehemu yoyote zaidi hapa Swix Online ewane eh, huyo ni Johnny Boko, Johnny Boko. E, nafasi ya kwanza ndo inafunga goli hilo wakiwa wanacheza kati ya Dodoma. Dakika ya 41 sekunde ya 20 amewafunga goli la kimaajabu <laughs> goli la kimaajabu sana hilo <laughs> eh, ni wetu kubonyeza neno subscribe. Instagram unatupata kama Swix Online, pia Facebook unatupata kama Swix Online, YouTube usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza kialama cha kengele kitakachotokea hapo. Eh, eh, hii ni Swix Online. Basi bye bye, tukutane tena muda mwingine na wakati kama huu huu. <laughs> bye bye.